memang dia ya. pengurus ya bang ya Halo pak Nah ini siapa yang sering kesini pak Yuk Kecil sama mình rồi không Wow, đang rể mèo hướng đấy không Hah? Halo, aja Ini. kami masih sanggup sama dia kamu ah, iya, ada apa? ini ah, hampir dibanting ah di dibanting ayo udah ada rekaman udah ada iya, mobil lo jago lo ah kan di bulanan kok aku ya kata gua BBM udah udah aja udah kata BBM kali ah PSI mana bang? PSI mana bang? Ah, gak tahu kan daerah ini di iya. mana kata kau? Iya makanya saya tanya ini ada yang tanya pak. Enggak, ini ada yang tanya. Ini sering masuk sini bos kan Kau sama ya sama Kau sama dong ini Bos Kan, eh, kalian mah. Kalian si Godori, ah, hati-hati lah di sini. Jangan iya. malah kata kalian di sini. Tapi kan ah, kalian saya makan kami macam makan loh situ. Saya tentu kalian tahu bang. Awak awak pun orang superior. Aku tanya kalian pogar berapa? Ini berapa sanggup kami masih sama semuanya bongkar kalau sudah nggak sanggup baru kalian makan enak kalian tuh kayak gitu